Bye. හයි හමෝටම ඉතිං අද වර්ඩ් රේඩියෝ ඩේක ඉතිං අද දවසේ වත්තික පොඩක් කතා කරන්න ඕනේ කියලා හිතු අද මම මේ එන්න තැන්ට එන්න මගේ ජීවිත ලොකු හීනයක් තිබ්බා කවද හරි මම රේඩියෝ ප්‍රසන්ට කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ කියලා හැබැයි මේ වගේ ලොකු තැනකට ලංකාවේ හොඳම සින්දු ඇහැන තැනට හැමෝම ආදරය කරන තැනට එන්න පුළුවන්ගේ කියලා ඇත්තරම මම හිතු එන්න හැ එවනාට දැන් මම ඉන්න ලංකාවේ හැමෝම ආදරය කරන්න හැමෝම එන්න හීනම වන හොඳම තැන ඉතිං මං අද හරිම සතුට වෙනමකද ශාෆම් කියන්නේ ඇත්තටම රඩියෝ චනල්ල එකක් විතරක් නෙමේ මෙතන අපි හැමෝම පවුලක් ඉතිං මේ පවුල ඇතුළ ඉන්න මත් ගොඩක් පාසනාවන්ත වෙලා තියෙනවා ඉතිං කියන්න ඕනේ මේක ජොබ් එකක් නෙවේ ඇත්තටම කියනවනම් එකට වචනයක් නෑ මං හරි ආස තැනක් මෙතන ඉන්න එකන්නේ මං ගොඩක් වාසනාවන්තයි ශායෆම එකත් එක් එකතුවෙන් හම්බෙච්චෙක් ගැන එතකොට මට රඩියෝ ප්‍රසන්ට කෙනෙක් වෙන්න හොඳ වෙච්ච එක ගැන හිදිං පුංචිකාලදන් හැමෝගෙම හිත්වල හීන බලාපොරොතු තියෙනවන මගේ ජීවිතය මට ලොකුම තිබ්බ හීන එතකොට මගේ බලාපොරොතුවත් තම මේ රඩියෝ ප්‍රසන්ට කෙනෙක් වෙන්න ඕන කිරික මුංචි කාලිද මන් තනිම කතා කරන එතකොට තනියම කාටරි සින්දුවක් දෙනවා ඉතිං පොඩි කාලෙ ගෙදරඉන්නකොට කන්නාඩි ඉස්සරහට ගිහිලමන් තනිම කතා කරනවා අද මම ලංකාවට විතරක්නේ මුළු ලෝකෙට මැහෙන්න කතා කරනවා ඉතිං මම හිතනා මගේ හීනමං හැබෑවක් කරගත්ත කියල එවිතරක් නෙවේ ඉතිං රඩිය ප්‍රසන්ට කෙනෙක් වුණාට පස්සේ ලංකාවේ හැමෝම ආදරය කරන ලන්ස්ටයිම් ප්‍රෝග්‍රම්ස් ගත්තාම නම්බ වන් තියෙන කෝල් ස්පෝට් එක හැමදාම ඔන්න දවල් දොළහහිදන් හවස හතර වෙනකල් ඩිලනුයි මමයි යනවා ඔයත් එක්ක කතා කරන්න. ඉතින් ඒ ලැබෙන ආදරය ගැනත් කතා කරන්න ඕනේ. බොහොම ස්තුතියි ආදරයට. අර මං කලින් කිව්වා වගේ රේඩියෝ ප්‍රසන්ටර් කෙනෙක් වුණා වගේම ඒ වගේ ලංකාවිතන ජනප්‍රීම ලංචටයිම් ප්‍රෝග්‍රම් එකත් එක් ඔයත් එක් එකතුවෙන ලැබිච්චක ගැනම ගොඩක් සතුට වෙනවා ඉතින් අද දවසක් මං අවස්ථාවක් කරගන්න ඔයා ඒ අපිට දෙන ආදරයට ස්තුතිවන්ත වෙන්න හැමදාමත් කියන්නේ ඔන්න සද දවස් පහේම දවල් දොලා හිඳන් හවස හතර වෙනකම් කෝල් ස්පොට් එක ඩිලනුයි මා එකින් එවගේම හැමදාම සෙනසුරාදට උදේ දහයින්න දවල් දොළහ වෙනකක් ශාහිටුවෙන්ටිවන්න එක ඉන්න හැමදාම ඔය ආදරයට ආදරේ මම ටීනා එවගේම හැපි වර්ඩ් රේඩියෝඩේ ලංකාවේ හොඳම සින්දු ඇහෙන එකම චැනල් එකත් එක් හැමදාමත් තියෙන.